野菜類缶詰肉ハム卵カゴの中身は食料品だなよし次はボディチェックだ何を嫌がってる笑顔でボディのチェックを受ける笑顔でスカートをめくれうん 私はテキーラ酒を持ってまいりましたのとってもよろしいかしら手を挙げろちょっとでも動いたら撃つぞえどうしていきなり何なの怪しい動きだ撃てあ撃つなわわかった動かないくそささすがドイツ軍だぜよくぞ俺の上層を見破ったな間抜け 透明でわかるわ気持ち悪いお前みたいにでかくて筋肉質の女がいるかつかたん客観的に自分を見れねえのかバーカなにカモン畜生 自信なくすぜ今度は軍服だがバレねえだろうな